Hola de nuevo, ahora estamos en Pinjianglu, que es como la calle como más conocida, como de las más bonitas, está llena de cafés que por supuesto están, son caros en demasía, o sea, no realmente caros, caros para China, pero hay harto extranjero, hay gente que pasea, Está como el canal a un costado y están las, casitas bonitas, puentecitos. Como bien tierno todo. Nada espectacular, pero bien bonito. Así que estamos dirigiendo a buscar algún lugar donde comer cositas así como en la calle o cosas típicas de Sucho. Y luego, casi me atropellan, eh, Miren, ahí va. <coughs> Pero luego <coughs> ir tal vez al Museo de la Seda.